bose baali banoonya sente tebaafuna tenze nafuna ekyekiina mumwaku ekyavuma mama wange mbumalaya bwekyasamya akamuyitoga nti basumuludde toireti oyitoga nti basanukudde toireti yamatalotalo kinago mukigenda nja kuvuma gwe nkuteeke ku ttaka nmamaangeabantu bakumanyira eh, kivuma nkigali mukitemyokivuma nkikubira eddala ekyo temuli nakantnakamukyasomawa kubanga social media ekulaga what is the following you have and what I have. I do have even in newspapers. atuliza essaawa eri emu emukyakatagondako olwaliro katukole bwe tukomawo tulina omukuku lafutamali mirundi ku impact fm ne ku drip tv omwezi mulamba bwetukomba era nga wowulirira bino kombati mansi egenda bukwakwali ku victory church mu ndeeva omwezi mulamba beddu okujjudde okusaba n'okusabirwa anti buli ku makya sawa ssatu emiryango gy'ekkanisa giba giguddwawo kusaba olunu ku saawa musanvu ne tufuna omubuuliza asooka paka saawa munana n'ekitundu ate ku saawa munana n'ekitundu paka ku saawa kkumi omwezi mulamba bweddu bweddu kombat kati nkutema genda ogambe omulawe wo nti oba wepankira katonda nemusisinkana mu kombati n'akwambalira omenyeka menyeka bumenyesi menyesi omwezi guno gwonna ogw'omukaaga mulangirira beddu nga tukuba tufufuggaza obwakabaka bw'omulabe setaani jangu osabe jangu osabiwe jangu olumbe jangu owambe bakugamba government shall leave no stone unturned until the corrupt is arrested the wrong arm of the law will catch up with you wano mumbulire y'omunene gwe baalisuse ne babakwata anti gwe tugambye and the security people mm. basigalawo stay put mm. the head is head is that second point gwe. head is masiloro in government yes gwe security gwe tugambye head is masiloro gwe tugambye nti bwe begezaako mu katumba amalabavuddeyo eh, abamabavuddeyo so yes. ekyabadde katumba amala hey. itsunfortunateyes eh, it's a blessing in this mm, mm, case yes why he survived mm that's very important iya wenye era baganda baganda bakugamba mm. nti wafiru muzeti waba nsitano echa unyeza katumba wa mara nsitano nyaka yirima yafira wa mkwatebe kanyonyi eyakwata kugundi yakkonibwa ati kazini mwera yamubesa ente omutwe witiro gyoko yafiirawa muvumu mm-hmm.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 mm. kubanga oh, anticipation ijjalwa kubulawokyosookeddeko ah, oh. kyekituufu kakati olabye obukedde bwakugamba nti amasasi smg wabaddewo naga ek47 yagabazeewo naga nti ebisosonkole byamasasi katumba wamala byeyalonze ate emundu zino zebakozesa zifaananaez'abakuumi be awo bukedde atandika red pepe nakuba eh, who cannot be named the strikes again red paper yakubye eggulu woza katumba wana lowered into a trap eh, new vision yagambye nti mm, omuku omuntu yakwatiddwa olwo eh.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 Munnamawulire munnammwe Kagolo baabaga nti emmotoka yajja emugoba. Boda boda. Nga mmotoka. Baagamba mmotoka. Eh. N'atomera gate. Gate gye yatomera eriwa. Yali ya kiwembe. Ekikomero eba. Yali ya kiwembe. Ah. Ati ah ah. Waloko defense is inside. Yamukuba atya amasasi. Yakayisa mu gate ndowooza. anti emotoka ya kagolo waliyo jirabiego buke diji ya gamba kagolo jia tomira mga event emotoka ya kagolo ya tomira waliyo jirabiego hiyo ni chikachi ipsa muhari ya mkubuli sima njinzi alina lingirabiego ee choo kubezi walaba kukumulambu kwa kagolo we kukude kubanga public ya uganda titi ya amasasu uruzi kila mga vajyo who, who responded umulambu kwa kagolo wa kusangawa wali okulabika nga bakutwala mu mochale wali okulabika nga bakugjayo emmotoka ya katumba wamala wagirabye eya gunde mm.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 Okuta Kawesa? Was Kawesa killed by a hundred people? There is somebody who is doing this. Umayiru wa chaba tabulike vikumi vinaba avata. Abatabulike vikumi vinaba ata police ni basana nimbu waza police. E chaba teso chimanyi? Mm-hmm. Lawyer wawe yali smart.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 you inoculate the public before tuina inoculation tuina predimission predimission kitegeeza nti ebyebikiro bano bamadinga water the, the, the media prepares bwe babi bawabukedde nbs of late ne red paper baina omuntu abawa bakolerani ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, anti criminal ba criminals bali high ba criminals ba many media they know how to manipulate the media nti kankubulize mwebata mukachi mukachi yenji the first story Robin, Robin the first story indicated that the man wanted a laptop oh oh oh kweli akora mu international simanyani uh -huh. mm. the story changes at the requiem mass nga timu lwanga agamba kiyingi ti ole the evidence inculminates you this when the story changed omusajja mu murder cases ng'oggyeko circumstanso a person who is dead knows the killer even if you leave a cheat ntisemakula yanzise it must be between you now n'okufaako okugyako circumstanso kakati omusajja yapulinga triger yafa atya batwala tekawe mu kkooti batwalayo emmere bwebamala okulya omusajja nafiringa stomaka pains dole yeruzira teyimirira okutuuka ku geri yeruzira nga mufu kubanga eruzira bayina okutula bagambe prison wardens bameka betutwalayo okubeera noyo omulwadde kanti wetwit him here so isnot easy reduce their wound did the presiding judge asking the postmortem report.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 baliwo bobe it was found out the 45 percent yenjagalira idi amin of the money ne cairo bank bazibba mu government nti omuzimu gwajja negugulawo ka account negusayininga neguwizidrowinga naye omulamuzi bamuyita kabiito yagamba abatta omusango basaidi amin yaliwambye cairo bank is there 45 percent of the money in Cairo Bank was stolen from government. Side here, Tom Sam. And they still put. Tamari, you want to be rubber. And those things, Tamari, Emiak Eta, no, you know. Can this trajectory change? To some look to USA. Auntie Mugan, Zembagan, Feria, Kumbagan, Feria. They are Gabriels in Nagasomako. But the way I read the ready paper, Bookhead, eh? was playing with bullets hmm. kubanga katumba yalunze bisosonkole era nayangu wamangu wabukedde bisosonkole bya mundu ki kubanga nabana abakuuma katumba wamala nabate bayina zezi naye gwe kulubya gwodumire wakatumba omala otegeerere nabano bazina bayina smg bayina ak ali an expert according tsources tsources these are mafias anti kyenkubuulisoces baba byabwe from mawulire tukimanyi according to diplomatic sources lugambo Mm, I think of a mafia yes. resource. If this committee is, I tell them, Babuliza, and the people respect me bali basakyula ekyo ngaolugambo avumye sale sale agenda mukwata wapi e, e, era ekyo mbadde ngenda okuddako wali mumaasokubakakati mm. ndaba ku social media olutalo lulwaze wa sale mulwanaganaa stupid why sale rangami we talked mm.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 Now I'm a junior man. I'm very junior. Yeah. eee hey. mm. ni nkuma ni nkuma mauli nti salimu sali chifachikanyi muhanga nanjolirawo muhanga kuyo elaba eh, daily nation bakuba omutwe nti ede eh, emunno eh, ripota kereyi muzito hafu sini mani kodi salimu salimu salenga alabwa mwese kupa mwitanga rufu nga kuyadumira mobile mm. brigade rufu nga chitegeza kufa yes mm. ya ntumako negundi ya ntumako wichi yantumako esikulu egundi e, e, eza cameras nga mukyazikozesa exposers nangamba nti genda ozigule ozitwale hmm. eruweru mumaduuka aliwo omusajja bamuyita kalagala aire okutifo kalagala nali mulabyeko mulabako teyaliyo testing me hmm. omulenzi ono ava atye kampala najja eno oba atuketta atenga ni muanga na yalo muanga yangamba gwanda biko salegwe salomu mai damo biwandi ko labe twaida manager anga msenja mukadde yakanga ni wa paul muanga nenga story ya soleje mpandi sigam tisale chifa chiganye mm. echifo cha misha le commission ni sala ko zichi mm. kati ya nileke those stupid fellows i would be for locking his office ego mbadde mazemi yaka musamunga simula nzi sirebeta ani who presided over the funeral is gone for the gone That's the funeral rites of my father.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 nti ayina omulimu gwayagala okuwaani noyo katumba bamwogeddeko ebintu bimeka oh, eh, linda katudde wali ntobinzuzako purezidenti ayina omulimu gwayagala okuwaba mukirabika nebagala tugende mumawulire tufune omuvuka bamwitandawula wa investigator tufuna omusajja bamuyita nsumba kati mumutegeere nsumba yakolako muhaigigi yakolako mukakiiko kano akebyettaka tebagemeire bamudigingeyo disitya malisi mm. hey, eh, kati zembawulira mukibatamanyi spinet yange bakwata kati wulira ono tobadde awo bavume katharine bagenerepresident eh, yatukoko tulindeono yani gwe wulira spinetyangebanyiga ebyabagamba eri birala ate byo byamaanyi nnyo spinet yange ebanywa ate waliwo akugidda kyoli anyiiga ndikandabe ndikandabe ezokuba okubikalaate nze nkuba eh.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 etaano mugirekere museveni tajja kukkiriza muntu yenna twanda mainis gavument e- e- ekyo kigenda kutuyamba tutya nga bannauganda estability kubanga bannauganda era nembagamba nti emyaka ensanvu mu etaano okugijjako kyatuyamba ne tam limit why a president in his last term becomes a remo darker president attention ibe mazoku shifting this is what is happening in the ANC mm. ANC buli ajia tamala ako mkore yawe ee nasikira bizibu vyono tobiba mm. vanja bakuga mkore yawe fitu watekele tewonti ono ya sobya mbobobu za yumata nga bakuja konga bale yes mm. kakati second term ya demo america the second term pulezidenti aba mukambwe nyo asobola okuba ensi yonna second tam agendako newaabwe gyebamuzaala nga obama kyekyawonya bukulu kinyata hmm. omukulembeze yenna mu second tam abeera limuddaka pulezidentkakati ffe ekituyamba tewali tam limitate afuga hmm. abogola kuba yaga this is my last and final abakiise bonna yalonda mu public service abaa hmm. kikumu abiri bonna babagobye kooti yamwendi byonna byaliirigo eh, kati bamutagaza agenda people have started looking wezoko bulabe omanye nti abantu bangi balowooza singa oba mulwadde muganda wonajja okujjanjaba ne mukyalawo bekwanira mu ddwaliro bwe baba bakubaladda eh, basobola okutunula embeera bweri ate abasawo bebogera nabo betandika ddi ne bwoba okaddiye thats why bwoba okaddiye wasayo omuwala omuto bategeere nti okyaliwo kankiriho <laughs> kakati abaga nti zekozi ya troubles zaabo nze am not the cause of your troubles me what i do i know nze nzeninga mukazi musiraamu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 kati mubeere taafu mubeere ki ate sipaine tebalina kyakukikolera yabalema kati bagambye tekatunoonya amasimu ge tunoonye bayogera nabo tunyiga omuomu bwagana okwogera ebyuma gibiriminatiremu kati munatta abantu bamekaaaaamasimu eh, eh, eh, gange gonna bagakwate hmm. banoonyemu mm. mufwe bikwa ni ba chikola dali chibalema kati fetu manye bi majibiri military intelligence ni ntika kaba ntwe myezi mukamba ni bibabula kati fetu manye bi majibiri eh. fawo bila nawe babibuze mukama wabwe muenda yabagamba tebi ebyu matwabira muziza bigula milioni za dola 10 na mukaga military intelligence yakola report ne egamba nti kibiri ku set right bikuba mosiko mosiko na mpereza nini ngola ne putini ya manyi tumanyi dekuchi wali prese, wali prosecutor president okubali mekwa kumi putini ya manyi tumanyi dekuchi awantu putini ya manyi awantu wana contact siza wifenga ni tumanyi nzimba kama nti offload me the more you plan to kill me I'll continue but they offloaded you the no more limbera kutrack anti senti bakute senti zangi bakute properties zangi account yangi baji blocking ngiliku minuza dola msambu gwane minuza dola msambu kwa eh. account hey. tamalenga zendo zijja nazirunda kivuyongera bazikwata gumino ndo ya msambo zijja nazirunda ndani azisudde nazirunda kivuyonga <laughs> bazikwata you feel me offload me negendere wafe nkoleshi nze musebe ni mukolede mm. familia ya febwenye ebwenye hmm. mwana mm. ngeba mkubi mkazi wange bali ba muse muoganizi mama bali ba mama, ba, mama wange yangambe shikambo sichera biranga singa ichireka mudame na alifude okuguru kwangeku na okulaba singa tiwagenda wamukama wo singa ntambula baba amukubiraki pulezidenti nagamba nalwiso nenakalema bulingi mirundi zimala mumulabe bagaana ajja kufa tamulabi nawulidde nga famiry bakatumba baliwayogera agantu abakola kino ekyasobedde abantu bakirabira mukyabaita succession kati abantu baa okwogera nti kati succession yetandisa okulanti what is important mm.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 ate teyazibawa yagamba nti mbakakawaze naye seeki yefuga eggwanga tamalyagamba nti oyo mirundi oyo mirundi muzikirize sente ze ziyingire wano era olunaku lwenkya ate mukulu tamale wansesa wagamba nti ejembe bweriwulira esasi liduka liduka emisinde miyitirivu era nango lunaku lwenjanja nengamba nti eddogoti lyaffe ah, bwe lyawulidde <laughs> bwe lyawulidde esasi lyakatumba wamala ŋenda eh. <laughs> kusiiba waffe kwe tulaba ekigere kino mm. sitokisi eryemu ekirala sikira mu sitokisi <laughs> kino ekirala kikalu eddogoti eh, litambulirawo ah, leerokati ndi hafu dedi eno sitokisi eh, bagitutte abakulu abakulu bajitutte ye ewunyirize eno weri omanyinze nimuntu washiriki oli mutuufu nze nimuntu washiriki esebu omuzukulu tava kujajjawe mm. nagwa ah, ah. ete bagamba ono azaala kitaawo mm. ah, ate nze mbawulyanga boogera ne bwenkuba olwalire kwena essimu yange mm. ne mbakubirako mbakubira nga boogera naye nze kambabuulire eggwanga lyonna omukulembeze buli lwakula hmm. wabeerawo ekizibu mu ggwangabwakula mu myaka bwakula mu myaka hmm. tibamubaza kubanga bafuuse jjajja yes kakati museveni bamubaza akyalina emyaka abiri tegiwera yes oba osibawo batosibawo hmm, tegikyawera kakati tuyina ekizibu mubyobufuzi tukira bayipola hmm. museveni ensobi gyeyakola yagoba bukenya nabulwa nembabasi abasajja ate abagezi tebali bagezi bano ababiri bobateekawo bekubanga bokka hmm. ye museveni napulaneyo tukiyita bayipola hmm. oyo gwolaba wa ivory cost gabugo ne kotala uri forex bogini yabalekawo mm. nyerere yaina sokoine edward ne gund ne salimu ahamedi salimu mm. moi yali mugezi yagenda nagoba kibaki namuteeka mu minisitule ya heres yes. naleze josephat kalanga mukikuyu mm. namuteekawo namuteekawo mm. waite emyezi eki oba esatu namugjawo naleeta profesa saitoti profesa saitoti nga mukikuyu tamanyi lukikuyu antimanyi lulimiki mama we mumasaayi kitawe mukikuyu kati yakulirawo mama we mhm. kajido north mm. ekigambo nairobi kigambo kya masaayi ekitegereza waliki amazzi amalungi nairobi ekyali kitundu kyabaki kyabamasayi hmm. olwokuba bo batambula butambuzi nga bano abalunzi be hmm. previous abakikulire bakiwamba mweyamalako omwaka nga talina vice president hmm. nga kyanoonye kiki to put order mu gavumenti ye siina musika nga yali mukambwe mmanyi aa nga agitation yeyitiridde nga bwolaba olwaleero nti Uhuru Kenyatta yakola statement mm. this is my last and final term gavumenti emulemye emulemye why gavumenti emulemye lwa nsonga nti kati tebakyamubalawo batunuulira bali bajja batunuulira bajja batunuulira ruto ono talina odinga kyobaolaba nti singa museveni abadde alina term limit baliese nga buli omu ayagala amusikire yes ekyokubiri museveni bwe yagenda mu nsiko yamalayo emyaka ekyo mitono nnyo singa museveni gwetunuulira anc eyaba mandera mm. mandera agenda okuva mu kkomera nga mukadde abazungu bagamba mandera bwolemera ku bwa pulezidenti mandera omanye yali takaaba maziga mandera yali takaaba maziga bamukeezanga kusima lwazi obuntu nebumuyingiramu ki mumaaso mumaaso mandera bwava mu kkomera mukazi we wini hmm. yagenda omukebera mu battule enganfu nga yafadda battule era mandera yasaba divorce am the most unhappiest person ku nsi nga omukazi yafuna ddala eyanga maani kodi mpofu nga yakola ku nsonga zonna yes abazungu be south africa batta kurishani eryadumira amagye ga south africa bono mm. bali bamanyi mulungi nyo amagye gabayekera mm. kurishani bamuta mandera teyayogera wy abazungu okuwa mandera obuyinza bamala kulwanyisa baradicals bonna gundi wini mandera nebamukuba nti mwenzi mm. naye golowooza ti omukazi oyo mulungi bwati olaba mubukadde yali mulungi yaliyendeddewa nekisoboka okubanga emyaka abiri muomusanvu yagimala nga tayenzeyalina ah, gundi bamwitangaani weyeyambisanga bino byolaba nti bidolebiyayina ah, yayina omusajja hmm. bwe bakwata mandeera yakwata ono yali mwana muto kubanga myaka abiri musanvu kuba mandeera yali awasiza omukazi n'amugoba hmm. this win was a very beautiful woman hmm. kakati nkubuulire negamba am talking about succession yes tibali abazungu baddikiraaka bwe baali bagenda kuwa mandera obuyinja mm. mandera bwe yava mu kkomera yali afuluma ekkomera yafuluma talina bugwa bwangatto lwaki wasnt used to die is good yatambulanga bwato nga omuserikale omuzungu eyali akuuma dikiraaka n'akuba saluti n'afukamira nasoba obugwa bwa mandera kiulaba this is rainbo south africa simbuizi eh! mandera bweyavaayo yalonda ba vice president babiri hmm. omuzungu nomuddugavu omuzungu mbeki dikirak naye emirimu egisinga obungi yagiwangani dikirak yagiwanga onowaffe omuddugavu mbekyes hmm. naye balina ejje eryabwe eryabayeekera eyali alikulya bamwyitanga kulisyani bamutta mandeera nayawukana ne mukazi we naye nga bwobabuuza ti mandeera emya singa yaliwo omukazi n'abeera mu kkomera mandeera teyaliwasiza naye bambi omukazi ono yayendanga kwesanyusa naye teyazaalayo omwana atali wa mandeera omukazi waakiri ayenda yaleese omwana oyo aba mubi nnyo omukazi yakikola immediate after mandela takes power yamulonda mu gavumenti naye nga bamudistroyinza ennyo ayagala mpufu ayagala ani kati watamaisen hmm. mbagamba succession christian yafa wini mandela naafa gondi tutu eyabayamba enafa aa ah, ah. bamuvuma kompeki yavuma tutu <laughs> namuvuma namugaa nti gwakolagananga napasai ababuuza accountability yes hmm. omuntu yenna bwaba agenda okufuga eggwanga museveni yatakikozeeko mukiveri akugamba anybody who helps the prince to come to power must be destroyed lwaki ajja kujjukira ti benakula nabo ku kyalo mirundi gwe bamanyi si yoona okugjako nze era nali mugezi ended up nga ndi mugezi nali mugagga mu ssomero era naye omanyi nti waliwo omukazi okuwolaba mu palamenti nga ye mupya nga kyali kiwala ekiwunya ku ssomero ekituufu gwe imejiyo gikola ki <laughs> n'ogijjukira kakati <laughs> mekiveri akugamba eh. mekiveri mm. yawandika ekitabo kye bakita prince abantu abasinga obungi tebakisoma hmm. ubayagala okutegerera bwe tubasoma political science batubooza ti explain the fact that machiveri is the father of african dictators kitava kita machiveri yeyavaamu badikiteta bonna abali mukutawanya ku lukalu lwa naye ate museveni hmm. nga bwasoma ebitabo ate yekisoma takikolerako museveni does not kill his opponent mukulu mirundi museveni alabika yakisoma nakitegeera bulungi in political assassinations yatan museveni ebyo tetubyogera nga akyaliwo museveni hmm. akuwa erobe museveni kati nyinza okubuuli hmm. waliwo omuntu mu famiry ya museveni gwe bayogeddeko ebigambo yamutaddanda house arrest yamaze kubuulirira ne bamwejereza naye nga weyamukwatidde ngaebintu tebitabuse anti kyenkubuulira ti museveni akukwata nakwata tinyefuniza gyenategeera ku museveni kiri eki mm. nze kunze kweyakolera mistake museveni made mistake about me why okujja mu state house yali alowooza nti ndi mwavu i think museveni did not study my family nti mm. family yaffe erinawo weyimiridde erinawo keerinawo mm. kakati ye museveni yalowooza kwemutwala ku bwadivaiza mbasse mutadde kuba baali balowooza tingenda genda wambabazi bwe mutwala naye ate nga tamanyi nti nali nkimanyi ti nakalema akolera tumwebaze eh. nali sinza genda nalinja tumwebaze mutte yemusevni yali akoze about me naye museveni yali takimanyi tinakalema akolera tumwebaze yali takimanyi bagenda bonna bonna fellowship yali yamaanyi nnyo hmm. the only solution we are two. Mm -hmm. take me abroad for studies over to release me nalinja batta lwaki museveni teyakutwala bweru n'osoma anti baali bamugambye kubanga nze nnasikirwe yes i have a skill of mobilization mm. cut the president was wrongly made to believe tinalingenda wambabazi era nga leti nga kakasajja kabukedde naka gundi bakuba mm. nti ndaga wani zendi mugezi mujjawo bwakugamba nti olubuto lwolina si lwawaka tolugjamu when you are bought then you are killing evidence yeah. saraga wambabazi kakati kano katumwebaze ngako kalowooza mbukayinza okumpa omulimu nolinja bamutte linja kuba tumwebazemuwebazeyalakutwalamuvision pulezidenti bwantwala mu presidence office mm. nekagamba nekagamba omukazi omutoola eyaliyo muteeke mukategula etafuna musaala abule ekyali wakajijisinga webasa nalinja mutta tumwebaza eh? nakati nemusanga mutta eh? kakati bwekimala omulema nibaleka bagamba kano tumukunde mm. nakubira kanaka nafikika new vision katumwe kano mm. ewaffe eriyo omulimu omukazi bamutuma mhm. ewoman ke mutumira waliyo bano bakuwadde omulimu genda oguwa ennyoko ah, muvuma mhm. ye miliyoni ataano ataano buli mwezi nolinjo baka busenga mutti abaana bange bebaŋŋana nkattirewo tufite miliyoni ngomeze okunjoga naye zo bandizikuwadde emiliyoni ataano anti naye bazikuwamu emirundi ebiri oba esatu nga bamaze okuvuluga ti museveni abala kunze kwataabalira teyantegeera nti nze bwenva wano sikomawo yakwanda mayindinga ye yali alowooza era namutunulya bweti omanye okuwandika museveni yagamba do you know how to write nemugamba dde nkozesaki abiri opulesekitale fugundi nga ahambolinga mm. nzikirize kyenkolaki kyakugamba kyaŋŋamba mm. ye teyategeera nti nze sijja kukolayo nalinja kuba tumwebaze mutti museveni was encouraging me to committe madda nija bankaasa omutwe ne mu new vision nyamu bamwasa omutwe mi bwe ŋŋenda mba ŋŋenzi emyaka musanvu aniyo eryakoze resistance eyakakati museveni mu kiseera kino singa akuzayo mu state house sikola lwaki ate ebyo emyaka gyange sikya njagala bwaffe kwebaka I want to go home bampa obutwa emyaka etaano nsigaliza emyaka esatu to live emyaka esatu lunagwaku ngaofa yes, I know kati njagala bampa ebyange ngende ewange kyenkunyonyola kiri bweki mm -hmm. ti politics wawano temukola ki tebamutegeera abantu tebamutegeera buli lwotategeera politics ebisigadde byonna waliwo ennamba ezijja oba mujogolafu obawa mm. ne bakubuuza nti explain you explain the diagram bayinza okukuleetera emotoka oba enyonyi kasita ogiyita enyonyi enyonyi nogiyita emotoka oba ogudda kuba bakubuuza ya mipiira emeka ekolaki mhm. era nze ebibuuzo ebyo saabikolanga obuli mm. ah, ah, ebinesi eh, eh. nzeka sibikola eh, bwogwa a tebatawanagololaki bebewedde kakati abantu bawana abasinga obungi <laughs> mm. bakola ebibuuzo ebya ABC kasogwa A ekitegeza nekino bato chimbanyi kati yenkubulya chicho today let me tell you omukulembeze yenna bwakula balwanira obuyinza naawe wenyini ewakanga okuze mm. ngulina abakazi bangi mm. abaana batandika okulwana olwobusika olwobusika gundi yajja obutwala gundi yajja obutwala yes. ekyo nakyo mm. era nze mirundi nabagamba ewange one the most educated person at the time of my death yaja okunsikira mufamireyo yes mu baana bange asinga okuba nga muivu siyinza kuddira mwana wange ensigo emanyi ne bamusikiriza ateyina magezi eh, nga abaana obatadde ku kiseera ekyo yes kati mwenna bwe muba bagezi nga kati be nnina mm. ate nninayo womukyala ataasoma mm. alowoleza mu jambiya <laughs> ayinza obasiira <laughs> ye nga zina jambiya ye wa jambiya ye atema teyasoma eh. namulekayo deribaliz mm. nze nnina omwana leba engula leba engula leba engula lulimi lwaki aa ye kabaka waabatebere mm-hmm. <laughs> leba engula abazungu bajja ne bamulimba ne bamugamba nebamulimba nti ensi yo ogiwadde queen victoria mm -hmm. kati tebengula aba yina mukwano gwomuminsani mm -hmm. namuga nti endagaano gyewakoze n'abazungu eriwa ku maca mm -hmm. namuga nti obutaputa yalidde sente lebengula yayita obutaputa namuga ginsomeremu njiwulire njiwulire ate ate namusalako omutwe lebengula nayitayo omulala nawandikira queen victoria queen victoria abazungu bo babye ensi yange mm -hmm. bakozesa mutaputa ne babba ensi yange naye omutaputa musazeeko omutwe hmm. queen victoria n'agamba mukwano gwange rebengula mhm. ngaolabye ennaku mhm. abazungu abali mu afirika bonna si bange mulimu abaitale mulimu abajamani mhm. mulimu abaki kakati sikakasa obanga ddala abakubye bazungu rebengula yayoola abazungu bonna n'abasalako emitwe <laughs> nina mirundi rebengula <laughs> ye mukambwe nnyo mirundi rebengula yetabeera na mu public baganda betabasalako emitwe <laughs> kati nina salivakiri hmm. salivakiri musajja muwanvu bwati mhm. namuzaala mu mudinka <laughs> musajja muwanvu bwati salivakiri omanyija namutumira salivakiri hmm. yakuba amakya namufulumya setaus nga museveni acyanegotyenga nembabazi yoolinamukubiraonaomundu yavuga musetause e katumu ah, wano ejuba nga makyayagala kubanga makyali ajasalivakiri namutwala bubi nnyo namubulamu erinnya salivakiri nina mirundi rebengula mhm. nina mirundi salifakiri <laughs> musajja nemuzala mumudinka muwanvu bwatiyayawulira <laughs> waggulu ate bantu tebamumanyi mm. ndowooza mutabani wange oyo oyali mu palamenti omanyi <laughs> yabanoonye nnyo mm, mm. nina abaana bange babiri nantongo n'oyo john bebanoonya baganda baabwe eh. era bagenda ne baŋŋamba bentumayo bebaspais nembatuma nebagamba naye mhm. oyo atufaanana ama oyo atufaanana nebaleeta lipooti nti oyo waffe nti oyo waffe mhm. bali aba babiri <laughs> nantongo azaalibwa mukyala mulala ne jooni azaalibwa mukyala mulala mhm. naye bebakolaki bebaleeta abaana kakati bano ono juniya tomulaba juniya bali abaana bana maama wa biyombo mm. naye nabo betemamu ate lwaki anti waliwo abaddugavu n'abeeru abafaananani maama waabwe ye muddugavu eh, kati bano bayita bano abadinka oyo junia ayita banna abadinka mm. ye musajja mulungi muki mm. eh, naye kati za famiry yange ngimanyi bwe mba nkyozinga omusika kyobalaba nze nagamba tisiina musika nazimba amaka g'obwa saabakukunavu okubeera saabakukunavu bajja kukulondanga buli myaka egi taamu zezi biri myaka munaana myaka munaana gwengaovaawo gwengaovaamu oba saabakukunavu bugenda kubeerako amaka gaabwo mhm. era wegali nga getongodde nga gwetongodde mm. kakati nze noonya haawo to minimize mm. the cost of chi the cost of living uh -uh. Eh. succession je nkunyonyola eh, yabana okutta yabana ah, okulwanira obusika alleviating mechanism mm. tifu abaganda twategera bulungi nnyo obusika mm. obusika abalangira bonna babayoola yes. ne babatwala ew'omutaka kasujjulibinga mm. omulangira avuddemu nali obwakabaka nali obwakabaka erinnya balitwala mu lukiiko lwa buganda mm. olukiiko lwa buganda gwe luyisizza gwe batwale wa queen victoria oba abasika ba queen yes. kakati abasigaddewo ngono erinnya liyiseemu baba vaco prisoners mm. bo babaggalira omulangira mu buganda bwaba alina gyalaka atambula nekide mhm. tubidizekite gyali nti oyo mulangira ajja omulangira saabalangira abeera distant relative of the kabaka why bwatuula ku namulondo nebakuba mujaguzi abamuwambi hmm. kakati because of this fear kakati mu uganda tutuuse ku mbeera eyo whether you like it not people are positioning themselves to succeed museven even if you go to, to parliament and parliament enaxilo seven years are two factors. Mm. Even if you extend the present term to seven, yes. have you negotiated with God to no. extend the life of the president? No.